你以为的柔性屏是这样的，哇哦，awesome，它实际可能是这样的。随着智能手机的发展日新月异，与手机相关的技术名词也如雨后春笋般的冒出来，前有 E4 发光材料，后有 LTPO 技术。不得不说，这几年厂商们的公关能力真是越来越强了。每次听到各种各样很厉害的科技名词。 都让我隐隐怀疑，我和营销部门讲的是不是同一种语言？同样都是接受义务教育，为什么他们说的中文我听不懂？前几天的柔性直屏，更是让我怀疑人生。屏幕还能又软又硬，难道是海绵体屏幕？今天这期视频，我想和大家简单聊一聊 OLED 柔性屏和目前主流的三种 OLED 屏幕封装技术。 要想知道 OLED 柔性屏是什么，我们得简单了解一下 OLED 显示屏的结构。目前手机上使用的 OLED 屏幕，基本都是属于 AMOLED 屏幕和其改进版。简单来讲，可以把 AMOLED 屏幕结构想象成一个三明治，一块透光性极高的基板上，分别放置阳极、有机发光层和阴极。一块 OLED 屏幕属于柔性屏还是刚性屏？ 并不是由屏幕能否弯折而决定的，而是由 OLED 的基板材料决定的。刚性 OLED 屏幕通常采用玻璃作为基板材料，而柔性 OLED 屏幕的基板则使用塑料或其他柔性材料。刚性屏由于采用玻璃基板，抗冲击性相对较差，在剧烈碰撞下可能导致玻璃基板碎裂，从而使整块屏幕直接报废，也就是俗称的内爆。 而柔性材料基板的抗冲击性相对更强，遇到外力后，即使发生了一定程度的形变，也能在外力消失后恢复原样。即使屏幕受损，柔性基板也可以最大化的保证屏幕的功能性不受影响。值得一提的是，一块屏幕能否弯折、是不是曲面，往往由屏幕的外屏决定，与柔性屏并没有必然的联系。折叠屏和曲面屏必定是柔性屏。 而柔性屏也可能是一块直屏，如 iPhone 叉上的屏幕。无论是 LCD 屏幕还是 OLED 屏幕，都是由显示区域与排线驱动电路区域组成。显示区域，顾名思义，就是屏幕发光显示图像的区域；而排线驱动电路区域，则是用来放置控制屏幕的驱动电路等元器件的。目前，OLED 屏幕的驱动电路和排线的封装方式主要有三种。 分别为 C o G、C U F 与 C U P 驱动电路和排线的封装方式，直接决定了手机屏幕下巴的黑边宽度。这三种工艺，我们接下来一个一个来说。C o G Chip-on-Glass，其中 Chip 指的就是屏幕的显示驱动芯片和电路。C o G 是最传统也是最成熟的驱动电路封装工艺。C o G 封装工艺会将屏幕的驱动电路、排线和芯片。 封装在 LCD 或 OLED 屏幕的玻璃基板上，这种封装方式不可避免地占用了一部分基板的空间。这样一来，屏幕在排线一侧就会有相对更宽的黑边。初代小米 Mix 的屏幕封装方式就使用了 CUG 工艺，所以屏幕下方有相对比较明显的黑边。而 CUF 封装技术的出现，可以有效缩短屏幕下方的黑边。CUF。 Chip-on-film 或者 Chip-on-flex，这里的 film 或 flex 指的是柔性薄膜。COI 封装技术是将屏幕的驱动电路和芯片放置在柔性材质的排线上，然后翻折至屏幕下方，从而进一步缩短手机屏幕下巴的宽度。COI 封装的屏幕常见于现在主流的全面屏手机上。值得一提的是，COI 封装技术不光可以用来封装柔性屏。 同样也适用于玻璃基板的刚性 OLED 和 LCD 屏幕。iPhone XR 上的那块 LCD 屏幕便是使用了 c u f 封装工艺。苹果在缩短 LCD 屏幕下巴宽度的同时，加宽了其他三边的边框。通过这种有点作弊的办法，让使用 LCD 的 iPhone XR 也实现了无边框的视觉效果。通过更先进的 CUP 封装技术，OLED 屏幕的下巴可以进一步被缩短。 但是 c o p 系数只适用于 OLED 柔性屏，与性价比更高的刚性 OLED 和 LCD 无缘。c o p 技术是将 OLED 柔性屏的排线驱动电路部分直接向后翻折，得益于柔性材料基板，向后翻折不会损坏屏幕，从而实现了 OLED 屏幕的四边几乎等宽。不过 c o p 技术相比于 c o f 和 c o g 工艺，不光难度高。 良品率低，同时受限于柔性屏幕材质，导致 C U P 封装的屏幕价格不菲，仅能在高端旗舰手机上见到。比如 iPhone X 和红米 K 四十游戏版的屏幕，就是使用了 C U P 封装方式。那么，你愿意为更窄的下巴多花多少钱呢？说到游戏手机，让我一直很困惑的是，购买游戏手机的用户到底是哪些群体？专业手游选手吗？ 不知道屏幕前有没有使用游戏手机的小伙伴，或者有计划购入游戏手机？如果有的话，请一定要在屏幕下方留言告诉我，是什么原因让你决定入手游戏手机的。那么，在视频结束之前，让我们来简单梳理一下柔性屏和 O L e D 屏幕封装技术。一言蔽之，柔性屏只是采用了柔性材料作为基板的 O L e D 屏幕。 与屏幕能否弯折、是不是曲面没有必然的联系，而屏幕的下巴宽度则是由屏幕的封装工艺决定的。那么，这期视频就到这里了。如果您觉得这期关于柔性屏和屏幕封装工艺的视频还有点意思，欢迎给我的视频点赞并订阅我的频道。如果你有想了解的消费电子技术，或者想给我提建议，也欢迎在视频下方留言。我是小夫，我们下期再见。